念，太想念，那爱过的心还在祈祷再见一面。我对你太想念，太想念，好比天上风筝断了线。我对你太想念。

Oh.